şöyle bir tozun alıyorum. Merhaba Netscape takipçileri, merhaba kansız sahipleverler. Herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ayrıca kıyafetim için kusura bakmayın. Hava çok sıcak. Ee, camlarım açık olmasına rağmen USB fan olmasına rağmen, masaüstü fan olmasına rağmen aşırı derece sıcak ve şu an video çekmeye çalışıyorum. Sizler için oynamaya çalışacağım. Bu şartlar altında ne kadar oynayabilirsem. Ayrıca e, yetenek grubu Altın Nova One birinci seviyeye ulaştım. Yetenek grubunda Altın Nova da başladım. E, nihayet bir rütbem var artık. Altın Nova ne kadar iyi bilemem ama en azından Silver olmaktan iyidir. Çalışarak, derslerime çalışarak daha iyi yerlere gelmeye çalışacağım. Sırf sizler için arkadaşlar. Eh söyleyeceklerim bu kadar. Hemen oyuna dönüyoruz. Oyuna başlıyoruz. Bıcık bıcık terlemek üzereyim şu an. Şimdiden keyifli şeyler diliyorum. Umarım ee, keyif alırsınız. Bazen ne diyeceğimi unutuyorum. Bu arada bir çay alayım. Çay içeyim. Ready. Ladies and gentlemen, kabul et. Ben hazırım. Ya siz? O zaman başlayalım. Ben hazırım da oyuncular hazır değil herhalde. Is the right gentleman? Go. No. Kabul et. 2 2 ah, Oyuncu bulamıyor muyuz? Sıkıntı mı var? Yes, alright. Go go go diyelim ve başlayalım. Şu hareketi yapmasaydım iyiydi. Selam mikrofon. Selam. Selam mikrofon. Ne? Ben terliyorum. Bilgisayarım terliyor. Ee, sıcak bilgisayarım yanıyor. Yes, alright. Sniper. Sniper. O zaman başlayalım. Sniper mı? Yok. Burada kimse yok. Kerevizlerde kimse yok. Ben buradayım. Siz oradasınız. Herkes bir de... Bir dakika ya. Ha. Ha tamam. Bir an dedim şey nerede? Rusya, Rusya. Ya. Vuramadım. O beni vurdu ya. No. Tamam. Bu maçı satacağız belli. Nerede? Ben vurdum ulan. Kurva. Vurdular. Vurdular. Bu ne? Kurva. Bu değil ulan bu. Oğlum Versene şu silahı. Gelin gelin gelin. Gelsenize ulan. Sen git. Ben buradayım. Ya. Kapat şu lanet müziği. Al. Al. Al. Nice music. Al. Bunu da al. Geride çal aptal. Aynamıyorum lan. Al. Geber. Kaşındı. İstedin yani. Sen bunu istedin. Guys. Good luck team. there the finger. Tunel. Counter terrorists win. Bugs. Avlumu alırım, yoluma bakarım dostlar. değilsin. Ah! Pardon, pardon, çok bağırdım. Ya adam nasıl vuruyor ya? Tavşan gibi sekerekten, umadım mi ezerekten. Ah. <clears throat> Sakin. Echo. Alright. Echo. Yes. Mouse ayağıma takılıyor. Mouse'un kablosu ayağıma takılıyor. Gıdıklanıyorum şu an. Hop flash geldi. Bir flash geldi. Oo, şekil. Şunu aldım. Kaçtım. Şimdi kaç. Ee, bomba plantta kimse yok. Games of PlayStation. Ya 84 vurdum. Ya çok bağırıyorum biliyorum ama ya psikolojim bozuldu ya. Ben Eko'yum ya bana ne ya. Eko olmak güzeldir. Darap darap. Benim sesim gitmiyor mu acaba ya? Ben bilmiyorum. The bomb is big, the bomb is big. Long door. B, B, B, B, B, go B. B.

Ah. Stay here. On this position. this position. not maybe. Mid, one eight one Bu adamda bir haller var ya. O silahla soruyor helal olsun ne diyeyim. Başka bir şey demiyorum. Kırk altı. Hadi şunu 50 yapalım. Nereden geliyorlar? 你们吃什么呢？ Silah istiyorum silah. Ya dalacağım bu adama ya. Nerede o? Kerata de hiç kullanamıyorum ki. Cover this area. Lan info verin be. Why, why did you all go B? You retarded motherfucker. Deploying flashbang. What the fuck are you doing on B? The base. The base to Danger. Bombaya gidiyor, bombaya gidiyor, bombaya gidiyor. Kesin bombaya gidiyor. Arkanda. Ayak var. Ulan be. Ya bu stupid. Çok şerefsiz ya. Niçin ne benziyor ya. Anlıyor. Anlıyor. Bugün havamda değilim. Olabilirim. Çok sıcak ve oynayamıyorum şu an. Yürü yürü. Sen bot musun lan? Watch your status. Aferin bot. Aferin. Aferin. Yeni gördü herhalde. Ya elindeki sniper'a ya. Nefret ediyorum ya. Please man, what the fuck? Good. Dikkat dikkat. Arkana bak. Temiz temiz temiz temiz temiz temiz. Aa. Kaçacak, dolaşacak, bir şeyler yapacak. Bombayı tutacak. <laughs> Haha, good. 3 kağıt bir adam o ya. P90 alırım yoluma bakarım. Kafa kafaya oynuyoruz ya. Bu nedir ya? <clears throat> Buradan gideceğim ben. Ya arkamdan ne ara geldin ya? yapamıyorum ya. Bu nedir ya? Tabancamı kabine yolla donatacağım, yolla donatacağım. 60 herse bana verin lan. Kim yardım istiyor? Bot. Abi silah mı yok ya? Throwing fire. Status. Spotted the bomb carrier. Grenade out. Look at it. Oradan tünelden çıktım biliyorum artık. Yes! Şeytanın bacağını kırdık yine. <clears throat> Nereye kırdın Allah aşkına? Hadi bakalım. Haydi çocuklar. need to be Darkman, can you drop the AK please next round? If if we want. to. Atıyorum da. Benden yok. Bizde. Drop to me, please. Hey, kalabilir mi onu? Sabancının sapini bunlar olacak. Ey adamlar ekonomi güzel oluyor. am long. And short. Alright. eine. Let's go, let's go. Haben wir durch. Oha oha oha. What? City base. short AVP. What team? nice and bot, man. Gravity Jesus. Nice and bot. Non-stop. for long. Non-stop. Oh shit, sorry, sorry. No problem. Over here. Yes. Bomb planting. I am planting the bomb. Dedi zaten o şey oldu. Hack oldu. At our start point. Let's go. Let's go. Guard this area. Hold here. Flashback. Cover this area. Ah! smoke! Checking our start point. Short me. That makes two left. One left against us. Terrorists win. Good job, team. Good, good. Easy, easy, easy, easy, easy. You do. You got for the ball. Evet arkadaşlar e, karşı taraf çekilme kararı verdi ve e, maçı kaybettiler. Beni izlediğiniz için teşekkür eder. Daha çok video gelmesini istiyorsanız bir sonraki video daha çok video gelmesini <laughs> istiyorsanız videolarımı beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olma olabilirsiniz. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Ömer Serkalızak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Hoşçakalın.